Tokyo. Yeah, super nice. En el país. Muy elegante, la trompa molar, la trompa gigante. Uh, larga. Uh, un elefante, muy elegante, la trompa molar, la trompa gigante. Uh, larga. Uh, en el país. Trompa, ponele trompa. elefante, trompa, trompa, trompa, con elefante, trompa, con elefante, con elefante, con elefante, trompa, elefante, con elefante, es muy duro. Un elefante, muy elegante, la trompa muy larga, la trompa gigante. muy elegante, trompa molar, trompa gigante. Uh, molar, uh, un elefante muy elegante, la trompa molar, la trompa gigante. Uh, uh. elefante, uh, Trompa, trompa, un elefante, un elefante. elefante, con elefante, trompa, con el trompa, con trompa, con elefante, con elefante, con elefante, trompa, trompa, trompa, con trompa, con elefante, trompa, trompa la trompa, trompa la trompa. Eta, Number one, number one producer. number one, number one DJ. En la casa. Ya, ya, ya. En enki, ya, ya. Es Daniel Dai, baby. Cartagena en la casa. Ya. Un elefante muy elegante, la trompa muy larga, la trompa gigante. Daniel Pai.